अस्सलाम बस भाई थोड़ा नमक चाहिए ये क्या तमाशा बना रखा है रोज मुंह उठा के आ जाते हो यहां तो मैं नमक बेच रहा हूं लो पढ़ रहा हूं जाओ यहां से यार आराम से भी तो कह सकते थे बात कोई बात नहीं गया फिर मुसीबत इस नमक मिलेगा यस नमक क्या मिर्ची भी मिल जाएंगे आए ना आप प्लीज प्लीज बैठे आए थैंक यू ये नमक मिर्ची भी रख लो आपकी थैंक यू वेलकम Yeah.